Hallo, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast erneut die britische Premierministerin Theresa May. Mal schauen, ob sie heute eine Antwort gibt. Mrs. May, Sie haben die britische Bevölkerung per Ja-Nein-Votum darüber abstimmen lassen, ob sie die EU verlassen sollen oder nicht. Die englischen Bürger waren sich über die Folgen überhaupt gar nicht bewusst aber wenn Sie mit einer Blinddarmentzündung zum Arzt gehen, dann wollen Sie doch auch nicht, dass der Arzt per Ja-Nein-Votum darüber entscheiden lässt, ob er Sie operieren kann oder nicht. Nun, dazu hätte ich heute etwas zu sagen. Das war nicht so geplant. Ich konnte doch nicht wissen, dass die so entscheiden würden. Und dass alles im Chaos endet. Und dass ich diese das hört sich gut an. Mach nicht denselben Fehler wie die Engländer. Geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.